should I? ماشي ويا البسيم جنى الأدوية ها بگوشه چاوی مسیم هی ریم grasa. ثانية كي يزمر شفع المني كل سوى والله جواني ما مخر ابسامني لەوانە چوومە سەر گۆڕی خۆشەویست دەکەم خۆشەویست دەکەم چوومە سەر گۆڕی خۆشەویست دەکەم دووتێک فرمێسکی تازەی كشكشكان amanda giriyam amanda giriyam tabura mama tabura mama انا حتى ذنبي موا وكو زنده يا انا وكو انا يان بني زوتي موروكان وقتي يان دبي همو يان ترسان وتيان لبرشيات ويا لامان ابي روي ونبي لتساومان گەنە ئێمە لە چاورەی زیند و بێزارین لە کردەوەیان زۆر شەمەر مەزاوری نەمانەمان ئەمانەمان ئەمانەوە aman aman aman ئەرێکانیاکەی بەرماڵ جانەکەم دوو ڕۆژکارەکە ئەوەکانیاکەی بەرماڵ نازەنین دوو ڕۆژکارەکە ئەرێ قورە سوار دەسەڵ هەی خوشتومی باوشومە ونزارا شيرو ديرما شيخي وبير وسرما من جواب هەتا ماوەمە چێلم و گەراتی گەراتی بۆ سەر مەزارم دامنێ دەگرم مەگەرمە دەگیم گۆشتفان بێورەی و کاکە شاباز و کاکە ئەژی و هەموو میوانەکە کاکە دیمان ئەو مەریەم مای باڵە درێژە ئەو مەریەم مەی باڵە درێژە لە هەورا زۆسەرە و لێژە کوشت ومت بۆ خۆت بمنێژە ئاخ مەریە مريم باب الروح آه شوالي من دنیا گەڕام هەروە هەمووی کچان I was خوم نخونا نخيام على راسي طاز حيران بوم مفتون بوم بالله طلع بدت خومنيا او تشالو مالايا خوي داي نشان هردوك مري بوار أروي شوخي صوبا خمايا قربان ابو مالي یانە هەتا جوان بوم فرە پیر نەبووم زوان جوان بووم نبوم پیر نەبووم ئەم کڕاوی بەس نبوم نەبووم ئێستەشکە پیرم لاڵم من ئەگرم سۆنا من ئەگرم سۆنا سۆناش سڵ دەکات سۆناش سۆناش سۆناش سڵ دەکات با بمرم لە دایکۆنە ئای ئای ئای ئۆ ئەرێ دەرگاکەی كم تختبني كم أريد أرجعك ملطا نازنين تختبني كم أواصل مكة بكازنا ديني شيرن ودلي شكرا وخسا دلي صار دا وقصا هلا سورة دلي سورة او يا ayrı şarkı. سنە ماوە من کەوتومە ئاژ بەتەڵێ ئاغای من کاکشبانە وای باید گار بێت لە ماڵێ لەگەڵ ئەو کاکسەر بازەی جابانەڵێ بۆ منی ناڵێ. غير شمالي دمعي بوفي ميرادا بوي بكم مالا ومالي دبرو دايكي رازيكا هاي بوكي من جنالي لا قلبا لا زاديا لا قلقا قريب ورنبي جيقر لا قلقا زي جنالي جيقر لا قلقا زي حسن خدايا يا ريما السامي اقدان كازن يانا شيرين وشالا شريانا لسر يقدان كازن يانا لشفاني من بن سيوا نازاني خدان ساوی باز و خوێنی گەرمی هات و چون و حایە و شەرمی باڵای بەرز ئەندامی نەرمی أزوانا